हेलो गाइस स्वागत है आपको हमारे फ्री फायर की दुनिया में आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस काफी फाड़ू जम होने वाली है ये फ्री फायर की दुनिया में ये पबजी वालों के फाड़ के रख देगी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ ये काफी खतरनाक एक्साइटेड गेम होने वाली है देखते रहिए आप लास्ट तक बने रहे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें एकदम फाड़ू गेम होने वाली है फाड़ एकदम फाड़ जो फाड़ दिया जाता है वही फाड़ के बोलने वाली है ये हमारी फ्री फायर की दुनिया फ्री फायर वालों सबसे अधिक है तो गैस तो गैस मैं फ्री फायर की दुनिया में आ चुकी हूँ तो आप समझ सकते हैं फ्री फायर की दुनिया में आ चुके थे बंदों को लगाने वाली हूँ क्या जो आप समझ रहे हैं वही और दूसरा है वाट तो मैं बंदों की एकदम वाट लगाने वाली हूँ वाट वाट पे वाट लगेगी बंदे एकदम सबसे अच्छा सबसे खतरनाक ये चैनल है फ्री फायर की और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाना भूलें thank you for watching Dabbu driver ना अरे बाबा एकदम हाड़े यूट्यूब वीडियो बना ना तू तो इतना डेंजर मारता खाली गो कीपर से कीपर है ना हेलो अनि नैन डाउन तो बोटा 20 की तक को की नहीं निकली ले ले गाइस ये तेरे की लगा के डायरेक्ट मार दे रहा है हमला कर दे रहा है मार यार जल्दी नया आईडी ना बोर्ड प्लेयर मुबड़ा प्लेयर जिसे कहा जाता है अरे यार बैटरिया कम चली देर रहता है फ्री फायर बच्चों का गेम है कार्टून गेम हम लोग प्रो हैं हम लोग पबजी हैं बढ़िया <laughs> देखते का चला भाई हम नहीं दिन मरनी है से कैंची लगा लगा हम बनवाए भाई आ रहा था एक मिनट कहां बनवा दे इंडियन को बोल दे तो जांच की थी ना जस्ट अखियां जांच की थी भाई <laughs> जल्दी तो मम्मी वाला चश्मा उठा लीजिए भाई